Дараагийн видеоны сэдв хичээлийн видеого MP4 болгох. За продуун дээр хийсэн бичлэгээ MP4 болгохын тулд taskbar дээр маус өрөө дээр taskbar settings За тэгээ эндээс гарч ирсэн талмаас automatically hide the taskbar гэдгийг annotation on болгоод шилжүүлчих. Ингээд taskbar автоматар hide нууцлагдуулна гэсэн үг. За ингээд бүгдээрээ хамтаасаа студиогоо нэгээд full screen-ийг байрлуулна. За тэгээд rec. За ингээд та бүхний Python дээр хийсэн бичлэгийг record хийж эхэлнэ. Ха хэрвээ зөксөхөр бол F10 товч дарах хэрэгтэй. За үүнийхээ дараагаар Python дээр э, боловсруулсан видеого сонгоно. За ингээд сонгогод та бүхний видеог тоглуулах боломжтой гар нийтэх ёстой. За ингээд нээснийхээ дараа томруулах товчин дээр нь дараад full screen бүрэн дэлгэцээр нь тоглуулна. За тэгээд бүрэн дэлгэцээр нь тоглуулад маусныхаа курсорыг оруулахгүй байх хэрэгтэй. За иймэрхүү байдлаар энэ доор ингээд pause гэдэг энэ процессыг илэрхийлсэн дүрс нь гарч ирэл энийг нь эхнээс нь буцаага төвлөлөөд тэгээ маусныхаа курсорыг баруун гар талыг бүр баруун тийш нь ирмэгтэн тулгаад курсор харагдахгүй болгоод өөрчлөх хэрэг тохиулаарай. За ингээд бичлэгч нь тоглолоод дуусна. За за дуусангууд нь мэдээж бид нэр Camtasia Studio-гийн нөө дэглэж бичиж байгааг зогсоох хэрэгтэй. За үүний тулд та бүхэн keyboard дээрээс F10 товч дарна. За F10 товч дарахаар видеоч нь автоматар зогсоод тэгээд Camtasia Studio дээр автоматар шууд нэгтгэв. За ингээ видео чинь нэгдэнгүүт видеоныхоо эхлэл болон төгсгөл хэсэгт нь орсон хэрэггүй хэсгүүдийг нь хасах хэрэгтэй. За үүнийд бол тэр улаан цэг дээр нь дараад хоошин чирээд за эргүүсгээ хайчны зурган дээрээ дараа тусцсан гэсэн үг. За ингээд би дэний эхлэл болон төгсгөл хэсэгт нь хэрэггүй эсгүүд байгаад тэрийг <clears throat> нэвтэхэн тасдах хэрэгтэй. За хэрвээ та нар Powtoon дээрээ дуу оруулсан бол сая рекорд хийж бичгтээ дуутай нь хамт бичнэ. За ингээ бичлэг болоход Camtasia-д хийснийгээ дараа Camtasia-д бас дуугаа оруулж болно. За ингээ сүйд нь бол MP4 болгож хадгалах хэрэгтэй. Ингээд бол share гэд settings. За эндээс та нар болохоор MP4 only 1080-г сонгоод тэгээд ажлынхээ видеоныхаа нэрийг өгөөд finish товчлох хэрэгтэй гэсэн. За би энд нэрлэхдээ видео 1 гэж нэрлэлчлээ. За ингээ процесс гүгөө 100% болохоор таны видео MP4 болно. За ингээ анхаарал тавьж та бүхэн баярлалаа.